中文天地第十一课生词：红茶，红茶，绿茶，绿茶，还是，还是，你要红茶还是绿茶？你要吃中国菜？ 还是日本菜。服务员，服务员，请坐，请坐，先生，小姐，先生，小姐，喝，喝。 喝咖啡，喝水，喝可乐。点菜，点菜。一盘饺子，一碗汤，一盘炒饭。筷子，筷子。 一双筷子，拿筷子。